蚂蚁的话，我们不妨可以在当天的投药，在当天是很适宜可以做断蚁的日子。在当天的上午的十二点十五分，我们会逢到旺的日子，因此在当天的中午的时刻也是很适宜呢，可以呢对着这个我们的这个日天哦，也就是在白天的时候，中午的这个正午的时刻。 那我们可以对着我们的这个太阴娘娘呢，跟她祈求能够庇佑我们呢，在这夏季的一季的一个平安。不过呢，在大家呢会普遍会认为呢，在当天呢，其实，在五月十六号这一天呢，在其他地区呢是会逢到这个月全食的，但是呢。 在台湾地区呢，也就是在大部分亚洲地区呢，是不会看到，因此呢，仪式是照常，也不会受到它的影响哦。再让我们来看一下，就是在周二这一天，我们会迎接的是雾探病的日客，因此呢，这位也会意味的是呢，尽量呢少去呃探访呢正在生病的亲友。 同时呢，在当天呢，针对属兔子的朋友们，我们会受到咸池星宿的影响，因此呢，跟异性的这个互动的模式呢，可能呢要委婉一点呢，才比较不会扫到台风尾哦。在当天，同时也是不宜动土，不过呢，在这一天是很大力，我们可以适合就是赴任上官，也就是 on board 的日子，也很大力交易哦。 再来就是针对周三这一天，我们是逢到天狗天贼的日子，在当天同时逢到的是山上日，所以呢，针对如果在近期呢有要针对要进塔安葬哦的这个需求的朋友们，会建议在这一天呢尽量不要办理后人的后事。 那么在当天呢，也是很适宜呢，可以针对有需求要做安床，以及呢想要针对大环境做一个消毒扫射、大扫除的朋友们呢，也可以参考的一个即刻。在周四这一天，我们会迎接的是死神游惑的日子哦，而在这一天，同时也会逢到的是无禄这个凶星来凑一脚。 此呢也会建议呢大家在这一天除了尽量呢减少一些斡旋交易呢，还有呢在当天也不宜呢去做一些谈判哦，因为比如说在当天发生任何的事故啊，就比较容易呢去谈到一个很好的一个呃 solution，也就是呢双方没有办法谈拢。那再来就是呢我们在周。 四这一天呢，呃，是很适合可以就是针对我们的环境呢去做一个打扫，还有包花呢帮我们自己做理法来除恶。那最理想的地方呢，就是呢我们可以先做一个前置作业来迎接周五的开运步骤，也就是呢针对我们居家的方位的南方哦，来保持它的一个整洁以及明亮度。哦。 所以可以特别针对屋内的这个，或者是屋外的南方呢，把它呃特别的呢，把它先做一个区域的整洁跟清扫。那再来就是在周五这一天，我们会迎接的是金凤盘龙的吉日。那么在这一天，除了很适合我们可以整手足，也就是我们可以剪指甲、做美甲之外呢，在当天也是很适合可以上官。 赴任 on board 的日子，如果呢，我们有要酿一些这个菜啊、豆腐乳啊，哦，也都很适合，可以在这一天呢去做相关的一些事宜，在当天也很大力呢，我们可以做交易啊，纳财相关的事项。那再来就是呢，在这一天的早上的这个四时，也就是早上的九点到十一点，是很大力，我们可以开池的。 那么开池的部分呢，老师会建议呢，我们就是在呃南方，也就是在我们周四已经整理好的这个位置的部分哦，我们可以呢先把它就是添水哦。那么这个添水的部分呢，就是为了要让我们的这个呃贵人哦，还有这个喜气呢，可以呢招进来。 那么就在九点到十一点的这个时候呢，我们可以把这个水位呢把它添进去。那么这个添水的部分呢，你可以呃选择其中一件事情来祈福，比如说我想要添丁，哦，比或就是求子啊，或者是我想要添好的姻缘，或是好的人缘啊，或者是我想要增添好的喜事喜庆，我想要招喜事来哦，你可以针对这其中一个项目呢。 一边来做祈愿哦，所以请不要贪心。为什么？因为我们针对这一件事情的祈求呢，是为了要应验周六的小满的开运哦。那么小满也意味的是说，我们在求东西的时候呢，都不可以太过的呃，超过，要刚好就好。好，所以呢，请务必呢，在刚刚老师讲的事项里面呢，择一个项目来祈求就好了。 那么再来，我们来看一下呢，就是在周六这一天，我们会迎接的是这个新的节气，也就是在早上的九点二十四分哦，我们会迎接小满。那么在小满这一天哦，我们可以呃，在这个节气，也就是我们尽量呢，可以吃到苦菜、苦瓜啊，或者是莲子啊、绿豆这些食物呢，来进行食补。 那这些食补的部分，主要除了可以帮我们，呃，排掉我们体内的一些湿气，还有呃，包括呢，可以调节我们的脏器之外呢，同时呢，它也可以让我们呢，就是体内呢环保呢，能够做一个循环。那再来就是要在喂食的时候呢，做放水的动作。为什么呢？因为你昨天，也就是在周五的时候，已经把水位填满了。 那么我们小满的时候，也就是说我们要把一些水位呢把它给放掉哦。那么在喂食的时候呢，就麻烦呢，请我们一定要在下午的一点到三点的这个时间呢，把水位呢放掉一些。那么放掉的部分呢，就是把它大概放到七分满到八分满的这个水位就可以咯。那这样的话呢，就可以达到我们要的这个。 把这个贵人呢带出来的一个效果，来呢也要同时提醒一下，除了我们在未时呢要放水哈来迎贵人之外呢，我们也要在午时的时候呢登贵。那么午时登贵的话呢，要怎么样做呢？也就是呢，请大家可以不妨运用在中午的时间呢。 呃，外出方便的时候呢，可以到附近的便利商店或者是杂货店，甚至是到超商去买一包，呃，不论是大包或是小包的哈，尽量可能是已经真空好的米，你可以把它当做是一个备用的干粮也好，好，或者是五谷米都可以，只要它是米就可以了。那么我们把它呢放到我们的这个呃。 南方的这个位置也是可以的，或者是说呢，你就是把它放，如果你是刚好回家，你就把它放在我们的这个米缸的位置哦，来代表呢我们要登贵的意识哦。那么可以在午时的时候去买，来象征呢你去招这个贵人的意识。那么在当天呢，也是很大力，我们可以就是送宫果。 开光，还有包括祈福哦，因为在当天我们有提到，它是逢到了就是金凤盘龙的日课，好，所以呢，在这一天其实都是非常大力的，可以去做这些事项的。好，那么呢，这个米呢放到米缸的话呢，基本上呢，也就是有点类似，就是帮我们添财的意识哦。所以呢，如果你想要帮自己添一个。 短期的一些偏财、好财路的话呢，不妨可以透过小满的这个呃招财招贵人呢，好呃这个小偏方呢，来帮自己补一点小财运哦。再来就是针对周日的部分，我们会迎接的是凤凰日。那么在这一天的凤凰日呢，因为它有逢到了这个月破大号，需要特别提醒一下，在当天的这个。 宝光日呢，我们要除晦的东西呢，它会是针对比较特殊项目的水晶，比如说呢是针对绿幽灵啊、碧玺啊，或者是说是针对那个钛金这一类的除病气这一类的这种水晶呢，才会比较适合在这一天去做除秽的效果。如果是祈求感情啊、财运这类的，就尽量先不要哦。 好，那么在这一天也很适合女性朋友透过盐浴的方式，或者是去角质的方式来达到除晦的效果。那其他的集喜事呢，尽量在当天是少取的，因为在当天的易马呢会加速变数，好，所以呢。 呃，如果你在当天呢要做的决定跟抉择呢，尽量是以割舍不利的东西，或者是变动一些对你不利的东西为主轴，那才会是比较好的。所以呢，如果你有要调整的方向呢，尽量是以事业、人际、感情方面呢是你想要抛开的，那么这样子才是万事 OK 的哦。好，再来呢，让我们来看一下。 在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名呢是属猴子的朋友，第二名呢是属鸡的朋友，而第一名呢是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，你们的目标呢是相当的远大的，有非常。 强烈的自我意识，也就是你的意志力是相当的坚定的。那你会为了追求你的目标而不断的去努力。那有的非常的这个积极乐观的人生观，所以你不会很轻易的去放弃，甚至妥协。只要你想做，就没有做不到的事情。因此呢，这其实是一个非常棒的氛围。 因为呢，你会希望一切的事情都是掌握在你的掌控范围内，所以你有非常强烈的支配欲望跟领导能力。这个礼拜是一个非常能够展现你的 leadership 的 quality 的时间点，同时呢，你也擅长呢去支配你的这个感情线，来让你周遭的人对你心服口服，而且他们很愿意呢。 听从你的使唤跟支配，所以你可以好好的运用呢，你这个礼拜呢去支配你周遭的人事物哦。好，再来让我们来看一下呢，其他生肖的朋友在当周又有什么需要留意的地方？首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友在当周是属于要有定见的一周哦。 那么老师也会建议呢，在本周呢，我们千万不能够三心两意哦，而且要避免呢虚度人生。虽然讲只有一周的状况呢，讲虚度人生有点太过夸张了，但是呢，要少一点的比较心，多一点的这个知足呢，对你会是比较好的。那何时多无则清哦，那处事呢要尽量力求和平。 哎，还有呢，要展现多一点的恒心，对你呢会是利多于弊。好，还有不要逞强，也不要一直去争辩哦，才能够在本周呢，让你感觉到比较快乐一点。那么在当周呢，要留意的天数呢有两天，除了周二之外，还有周六。而针对感情的部分呢，属。 属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，我们的开运花呢是杏树。那么杏树呢，它大概在八月左右呢，它会结这个黄色的果实。它的样子其实呢，有一点像李子一样，位置它的味道其实是有点不错的。那如果要做成果酱，其实也还蛮好吃的。所以呢，它的祝福的这个花语呢，就是结实。 那受到他的祝福状况下，代表在这个礼拜呢，属老鼠的朋友呢，意味的是你会很注重对方他的这个背景，或者是沟通是不是呃能不能够跟你有所吻合，能不能够有所 match，呃是不是能够落落大方的跟你侃侃而谈哦，能不能够欣赏你的优点，能不能够呃去。 包容你的缺点，这些你都会非常的在意哦。所以，如果呢，你能够找到这样的一个人，他可以就是，呃，把这些都看入眼的话，那么你们就可以携手，呃，共建一个幸福的家庭哦。好，再来呢，让我们来看一下，就是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在本周呢是属于不需多忧的一周哦。 那么在这个礼拜，其实呢，我们大部分的状况都是属于风平浪静的一个状况，也正是行舟的时候，代表是，呃，目前呢，你是属于蛮无忧无虑的，呃，凡事呢都是非常的 smooth 哦，也不用太去担心什么事情哦。那时来运转，其实只要悠哉的度日就可以哦。 基本上是属于喜庆满门的状态，不过呢，在这个礼拜呢，还是有两天要稍微的去呃留意一下哈，就是周三以及周五。那么这两天呢，呃，主要呢不会是人和哈，主要会是在身体的部分哦，要多留意一下。所以呢，在这两天呢，就是多注意一下，不管是周边的人，或者是呃您自己自身的健康因素呢。 哦，都要留意，因为有可能是因为你要去照顾别人而让自己累到，也是一个因素哦。好，那么呢，针对属牛的朋友呢，在当中呢，我们在感情的部分呢，我们的开运花呢是枝根草。那么在古时候呢，其实有蛮多耐人寻味的占卜术，有其中一个就是属于这种花朵的占卜术。 是有一些乡下的小姑娘呢，他们会把富有这个男性的这个姓名的这个小布蕾藏在，就是藏在她的这个围裙底下，然后呢就等待最先盛开的那一朵花，然后就会跟这个心上人去结婚哦。所以呢，这个花的花语呢，好也代表的是 marriage 婚姻。好，因此在本周呢。 受到这个花祝福的属牛的朋友们呢，也意味的是，其实你是很有很强烈的这种欲望呢，是想要结婚，想要跟他人呢组一个家庭，想要连结的，也比较容易会有这种冲动呢，想要呃步入婚姻，哈，属于早婚型的这种恋爱。 啊，那么要先注意的话，就是你想要找的这种伴侣呢，可能就比较容易会去变成是看那种青梅竹马型的，或者是找兄长的同学，比如说学长啊这一类的，就很容易呃入你的眼哦。因此呢，不妨呢可以多去参加同学会啊，好，或者是说多去。 参加类似那样的一个联谊的活动呢，就比较能够促成这样的一个姻缘哦。再来呢，让我们来看一下，就是针对下一个生肖属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在本周呢是属于需要不断创新的一周哦。那么在这个礼拜呢，就有点类似像在井底的这个水桶一样，我们这个水桶呢。 它已经到了这个井的下方，但是它还没有汲水上来，也代表是说我们目前还没有很顺利的一个状况。所以呢，就算你的实力是不错的，但是呢，还是有困难哦。也代表的是说呢，我们在我们的工作上面，或者是说我们在我们的事业方面呢，呃，虽然大大家看的是。 你是不是一个可以被重用的人才哦？但是呢，你有没有那个管理的智慧跟胆识呢？也是相对的重要。所以你也要学会去有那个智慧呢，去调配你的资源；更要有那个胆识呢，去勇于变化，还有不断的创新哦，还有开拓新的局面，才能够让自己呢更有成就哦。 那所以呢，要先做的就是先整顿内部哦，还有澄清你自己的理念、新的想法，那这样子才可以让大家呢，呃，更知道是说你未来是想要往什么样的领域去发挥，也才知道到底要不要跟随你哦。好，那么属老虎的朋友呢，在当中呢要留意的天数有一天是周四，而在当中呢，我们受到的是白色野兽。 野生水仙的祝福，而这个野生水仙呢，它是受到英国诗人呢所喜爱的花之一哦，因为它的模样呢，除了又洁白又纯洁之外，又显得高高在上，所以呢，它的祝福呢，也意味的是致富。 受到他的祝福之下，也意味的是属老虎的朋友，在这个礼拜呢，你让人家感受到的就是非常的呃有能力，让人家感受到的是是一个能够成就自我、成就大事业的人。不过呢，千万不能够太过的自负，因为这有的时候可能会引起他人对你的反弹哦。所以你的恋爱的风格，在对方来看的话。 也相对的会太过的自我本位主义一点，呃，如果你不不去改善的话呢，可能呢会造就失恋的这个因素，所以要谦虚一点，也不要太过的炫耀自己，或者是说太过的以自己为中心点去思考，也要多以对方的需求点去思考，才能够让这段感情呢。 更加的长久哦，所以这是提醒一下属老虎的朋友们。那么在当中呢，一样呢，还是要留意一下周四哦。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在本周呢是属需要伺机而行的一周，而这也代表的是呢，是劳苦比较多的一周。如果你又没有很坚固的一个 team，好，或者是组织。 或者是说你的这个 leader，你的上司呢，又不是属于那种很智慧的一个统领的话，那么你们没有一个很尝试的眼光呢，去呃冲刺的这个团队，那你们就会非常的辛苦哦。所以在这个礼拜呢，其实呃应该这样讲，你所面临的这一场仗呢，也并不是说是一场硬仗。 只是说它是不会是一场平顺的状况，是比较容易会先发生一些内斗，所以呢，你要先从里面的人和的部分先去处理，要先把内部的一些 conflict 给解决掉，尤其是人跟人之间的一些相处，或是本来有的一些小矛盾跟不满，要先把这些鱼刺先给把它拔掉哦。那或者是说本来都是一些不交流的。 就只有把文件丢来丢去，可是你们都没有真正的去沟通事物哦。那反而这些利害呢关系就没有搞定的话，会误了你们整个大事。所以呢，在这个礼拜反而是应该要好好的去交流、去沟通，才能够让事情呢在后续的发展呢，大家呢会有一个真正的一个眉目。好。 好，那么在当中呢，要留意的天数是周五。那在感情的部分呢，针对属兔子的朋友们呢，我们在这个礼拜呢，是逢到的是伯利恒之星的祝福。那这种花呢，它多半是属于野生的，那并是生于巴勒斯坦这个地方，所以呢，它就是命名为伯利恒之星。那对于 这个花来讲呢，它们对于光线是非常的 sensitive，也就是非常敏感。所以呢，尤其是当呃日正当中的时候呢，在正中午的时候，它的花瓣呢就会很自然的卷起来。因此呢，它也是属于相当奇特的一种花。因此，它的花语，它的祝福，也就是代表的是敏感。 在本周呢，受到他的祝福的朋友啊，也就是属兔子的朋友，你们呢在当中呢就会显得比较神经质，而且呢心思也会相对的比较细致一点。你会很在乎对方到底在不在乎你，他到底愿不愿意为你做一些事情。那么也相对的容易呢去吸引一些异性哦。 来到你的身边，但是呢，要去应付你这样的个性呢，其实还是有那么一点累人的。所以呢，你还是尽量呢，要让自己呢，能够让对方跟你相处的时候能够放松一点啊，不然的话，你就会发现呢，在相处上呢，会变得相当的客套，反而呢，会阻碍你们的相处之道哦。 好，那么再来呢，让我们来看，就是针对下一个生肖属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当周呢是属于需得心应手的一周。那么在事业上呢，也是相当的顺心满满载而归的。只要你愿意呢，就是全神贯注的，基本上呢都是凡事能够往你想要的方向去进行。 那么在营运方面啊，事业方面呢，也都能够有不错的一个发展。你你要去做的，就是在当中要好好的思考，怎么样去树立你的威信。尤其如果你是属于管理，呃，这个执掌的朋友们哦，那如果你又是属于经营者的话，你一定要想办法拓展你的亲和力，那让大家或者是员工呢，都有很强烈的这种团队的精神。 啊，凝聚起来。那么，如果是属于行销工作的朋友们呢，就尽量在这个礼拜呢，要广泛的让你的产品哦，或者是透过业界的关系呢，呃，去做一些呃跨业界的结合，跟他人合作来去做一个呃跨异跨异界的的这种开创呢。那这个时刻呢，才能够让你拓展你们的业务哦。 同时呢，老师也会建议呢，在这个礼拜呢，是可以做很多方的一些尝试哦，不用去呃，把自己就是给局限的一个时间点。而在这个礼拜留意的天数，有一天是周六。而属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，我们受到的是元爵香的祝福。那么在英国呢，这个植物呢，多半呢都是生长在水边哦。 不过，其实它的原产地呢，应该是属于在美洲地区哈，美洲的大陆的野生花。因为它其实是一开始有一些前往到美洲大陆探险的欧洲人，他们看到了这个花非常的惊艳呢，所以他们就把它带回到故乡去栽种哦。所以呢，它的花语也代表的是 discover，也就是发现。 所以，针对属龙的朋友呢，在这个礼拜，你们会有非常强盛的好奇心，你的这个注意力呢，都是会呃，随时都能够爆发去发掘你周遭有趣的事情的，啊，不管是人事物都是，啊，所以你也很容易可以呃，发掘到别人的优点啊。 因此呢，作为你的朋友或者是你的亲密的伴侣呢，都会感觉到呃自己是很特别的，会非常的开心。不过，同时也要提醒，就是嗯，虽然他们感觉到这样的一个热情，但是请你也要继续的让对方感受到，不然的话呢，他会有一个呃失落感啊，因为在。 隔一周之后，他就会觉得你好像没有这么的贴心哦。所以呢，这个还是呢要多加的去注意的地方哦。那再来就是针对下一个生肖属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在本周是属于需要采取行动的一周。那么老师也会建议你们要以过去的人的经验为借鉴哦，然后尽量呢要谨言慎行啊，不要去盲从哦。 那凡事呢都要就是呃因谋策而定哦，还有不可以只靠你的胆量去做事情，因为这样是不行的。凡事呢也不要去逞强，然后凭你一时的勇气或胆识就去贸然的想要抢着别人的面前去采取行动，这样子你会呃可能会有一点损失哦。所以呢还是要经过一点思考再去行动会是比较好的。 那么在当周呢，要留意的天数是周末，也就是周六以及周日。再来就是针对我们属蛇的朋友们，在本周我们的开运花呢是腐肉花，而腐肉花呢，它其实呢不时呢都会散发着这个腐肉的一个味道，才能够把这个蜜蜂呢吸引过来授粉，因为它非常的受到这个蜜蜂的一个欢迎哦。 来，所以它才能够达到这个散播发粉，来达成它的这个繁殖的一个重要工作。所以它的这个祝福的意味呢，也代表的是 popular 受欢迎。在这个礼拜，属蛇的朋友，说到它的祝福，也意味的是说，你会把恋爱跟结婚呢这两件事情看成是两码事。呃，因此。 跟你交往的对象，他必须要非常的清楚的知道你的个性，在跟你交往才不会，呃，有这种受骗的感觉哦。所以你最好呢，要先让对方知道你的感情观，因为你很有可能就是，呃，你会觉得这个人是一个很好的情人，但是你可能觉得他并不是你你想要的这个呃，我对象，或者是说。 不是你理想的这个呃成家的对象，那么请你一定要把这个标准给讲好，这样子才不会让对家对方呢以为你是以结婚为前提跟他交往，而有这个落差感啊，也不会浪费双方的时间哦。好，那么呢，在当周呢，我们要留意的天数，刚刚有说了是周末，这是一个很适合让自己就是能够。 呃，休息，然后修身养性的时间。好，再来针对下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友呢，在本周呢是属于万事亨通的一周哦。这也意味的是呢，我们是处于万事如意哦、万事亨通的时期，那总是能够站在对方的立场去帮对方设想哦。 凡事呢也都是能够安泰通顺，那在家庭生活方面也是挺和乐的，而且在工作上也是能够得到上司的赞赏哦。所以对于属马的朋友呢，在本周是没有需要留意的天数。那至于在感情的部分呢，在当中呢，我们逢到的是侧博啊的祝福，那这个呢是属于生命之树哦。 那么，在过去呢，对神上供的时候呢，他们都会烧焚烧这个侧柏，大概是因为它常会被认为就是生命的根源哦，有非常深的渊源啊，所以呢，它的祝福呢，也代表的是 origin 根源。那凡是受到他的祝福之下呢，也意味的是，在这个礼拜属马的朋友，你非常喜欢去做很深度的。 思考可能是生活上、哲学上、理性上的思考，而且虽然你是专情的，可是呢，你的思考的程度呢都太理智了，因此你在恋爱起来的时候，总会让人家觉得有一百八十度的转变。即便对方是对你是很沉醉在你的这种呃魅力里面，但是你的这个两面的这种呃。 这种逆差的感觉呢，还是会让对方感觉到受伤的，所以呢，你还是要稍微的适可而止的，呃，就是呵护一下对方哦，然后不要让对方呢总是被你的锐角给伤到哦。好，那么下一个生肖呢，是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在本周呢是属于转为危机的意识，而这也意味的是呢，在本周呢一动不如一定。那么在牵扯到金钱的部分呢，那请你一定要特别的留意哦，尤其是针对呢跟市场的竞争对手在交手的时候呢，请你一定要在深思熟虑之后再做出决策。 还有针对，如果你是老板或是管理者呢，那你更一定要有远见哦，把现在的逆境呢看成是另外一种赚钱的好时机哦。任何的决策呢，都最好透过市场分析之后再做决定呢，才会是上策。那么属羊的朋友在当周要留意的天数，有一天是周日，那记得喽，在这一个礼拜的的这个。 最重要的一句话就是让数字来说话。好，那么在针对感情的部分呢，属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，逢到的是孩子愿的祝福。那么这个花呢，它对环境呢是有非常强的适应力，因为它可以扎根在其他的这个植物呢，呃，无法生存的地方，比如说盐分很高的土地哦。 或者是在海普的新生地中，所以它的花语呢，代表的是柔软。受到他的祝福，属羊的朋友们在本周呢，你们的精神跟生活的态度呢，都非常的有弹性哦。不管是对方的心情是如何，你都能够恰到好处的去跟对方应应啊。而且呢，你能也能够非常的容易的交到知心的朋友。 不过呢，你也要能够适当的能够在这些朋友当中找到适合你的对象哦。那么，如果是已婚的朋友，那更要小心了，请不要从这当中找到粉红知己了，因为你是已婚了，好吗？好，那么下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在本周是属于需要速战速决的一周。 这也意味的是，我们在当周呢，我们在工作方面呢，要秉持这样的一个工作的 momentum 的模式啊，因为呢，在现今的这个市场呢，是属于非常的多变，而且是非常的快速的转变的。那么在感情还有财务方面呢，就不能用这个模式了，因为呢，你可能会因为 心情的多变而太任性的花费，就导致你太容易破财。所以呢，建议呢，在这个礼拜，我们尽量呢要约束好自己的花钱呢，才不会到月底的时候看到账单呢，被数字吓到咯。还有，记得在这个礼拜，千万不要好大喜功，不然呢，到时候呢，那个出包的人呢，就会是你。 背黑锅的人呢，也会是你，或者是到头栽的人，可能也是你哦。好，那么在当中呢，属猴的朋友们并没有需要留意的天数，只要你不要好大喜功，就是运势第三名喽。那么呢，在这个礼拜呢，我们的开运花呢是白色的这个羽扇豆。那么在一九一七年，在德国的这个汉堡市呢。 当时他们有举行这个羽扇豆的这个巡礼展，那么当时呢，其实有包括了这个布料啊、浓汤啊、起司酒啊、肥皂啊、杏子啊，各式各样跟这个羽扇豆相关的东西。所以其实我们可以也可以知道，它其实是一个用途相当广的植物，所以它的祝福也意味的是多才多艺。 在这个礼拜呢，你在另外一半或者是在呃对方的眼前呢，就会让他感觉到，就是你的是你是一个呃天赋秉异的一个人哦，多才多艺。可是呢，他就会觉得你就是在工作上或者是在呃其他方面都非常的呃非常的突出，可是怎么偏偏在感情方面呢，就是非常的笨拙呢？ 哦，可是呢，又笨的很可爱，让他觉得很想疼惜你呢。哦，所以呢，就是会有这种反差萌的效果。但是这反差萌也不要太过头，因为呢，可能会气到他很想要揍你哦。所以这个部分呢，也总不要让你们老是一直在相，就是相爱相杀的状况哦。好，所以呢，请属猴的朋友呢，在跟另外一半相处的时候，还是要多加注意一下。 下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在本周呢是属于需要慎选伙伴的一周，而这也意味的是呢，你的工作形态呢，也也需要慢慢的去转型哦，那朝新的趋势去走，所以你要选一些呃，慎选一些你的这个合作的伙伴啊，那一定呢，也要先调查清楚对方会不会配合你的工作模式。 那么同时呢，他们的观念呢也要能够迎合你，还有包括他也要，呃，适应市场的变化，而不是只是盲从哦。再来就是呢，除了呃要有正确的选择之外呢，也要把一些不服、啊不愿意服这些上市的这些人呢，重新去做一个辅导，然后才能够让你们所有的进展呢，真的能够呃上轨道，然后。 够，真的是对你们整个组、整个 team 是有利的。所以呢，这个转型的这个过程呢，它可能会费时一段时间，但是呢，过了这个阵痛期之后，它是可以对你们整个呃团呢、团体呢带来很大的利处的。所以是需要一个时间点呢，来让你们呢重整一下这个 team。好，那么属猪呃属鸡的朋友呢，可以好好的透过这一个时间呢。 来慎选一下你这个工作的伙伴哦，在当周并没有需要留意的天数，而在这个礼拜呢，我们的这个开运花呢是秋菊。那么秋菊呢，在英国呢，一谈到这个室内的这个 interior design，那就会浮现的就是这个花，因为呢，很多人都会把它。 连枝带茎的剪下来，哈，因为它可以维持非常长时间。也就是说，秋菊它是属于屋内设计里面呢的装饰必备的花之一哦。所以呢，它的花语呢也代表的是室内设计。受到它的祝福的时候呢，也代表是呢，呃，在本周呢，你对于任何的事物的的都有形状开始考虑。 啊，那么这样的一个毛病呢，也就会变成就是你在考虑对象的时候呢，你可能都会变得非常的务实，你会先考虑到就是我们要住在哪里，我们的生活的形态的习惯各方面，你都会先从这些这些细节处这些东西去演变，所以你可能会在看对象的时候，你就会先从一些细节处先去观察这个人。 哦，他平常就是哦都不修边幅了，哦他指甲都不剪了，嗯，这个人不，我不合，那你就连跟他谈恋爱的这个或是暧昧都不会去触碰，所以呢，对你来讲呢，可能想要踏出暧昧这个阶段呢，都会是有点困难的。因此会建议呢，你尽量是找跟你有同号的人哦，才比较容易呢，能够切出火花，好吗？ 那么在当周呢，我们并没有需要留意的天数哦。下一个生肖呢，是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在当周是属于需要发挥精神的一周，而这也意味的是呢，我们目前呢需要面对多变的市场竞争。那因此呢，在不同的阶段的时候，要采取不同的策略。那在初期呢，你可能会有一些停滞啊，因为会有一些不顺的一些。 现象，但是呢，只要你不灰心哦，经过一番努力，那么你会发现呢，你的实力还是会慢慢的增加的，那也是一切都会好转，而且在这个礼拜比较容易得到长辈跟上司的一个扶持帮助，所以呢，你只要能够跟你的部属跟员工或者是同才之间有维持良好的这个互动关系，那么就能够呃把。 你的工作呢，发挥到极致哦。所以在这个礼拜呢，我们要发挥的精神呢，就是一直不断的、持续的努力哦。而这个努力呢，就好像秉持着创业的这种精神就可以了。那么在当周要留意的天数，有一天是周二。而在这个礼拜呢，针对属狗的朋友们呢，我们在这个礼拜，我们的开运花呢是孤挺花。 那孤挺花它是属于一种呢比较脆弱的球根植物，在英国栽种这个花的时候，它必须搭盖这种含防害的这种保护罩，而且它的这个日光是必须要非常的充足的，不然这个植物呢会很难存活。总之呢，这个植物呢它的体质非常非常的虚弱，非常难以存活，因此呢。 他的花语呢，就是体质虚弱。在这个礼拜受到他祝福的属狗的朋友们呢，也意味的是说，你们看上的对象就仿佛是标准的这种林黛玉，弱不禁风的这种模样。呃，你或者是说你你男生呢，就想要呃，容易会有那种同情心泛滥，想要。 呃，就是去，呃，爱上那种林黛玉型的女性哦，你想要同情那样的女性，那你你们比较容易，就是一个是强者，一个是弱者，哦，这样的对象呢，才会就是有共鸣，然后滋生暗苗，然后展开恋曲哦。那这个是属于属狗的朋友们呢，在这个礼拜呢，比较容易会产生火花的组合。 好，再来呢，让我们来看一下，就是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于再接再厉的一周，而在本周要提醒你呢，在形式上呢，千万不要先上车后补票，或者是先斩后奏哦。还有呢，在这个礼拜，请不要过得迷迷糊糊的哦，也不要太糊涂哦，不然呢，呃。 除了它不利你去谈判，啊，不利你的那个事业之外哦，再来就是呢，你很多事情呢，可能就会都需要从功哦。那即使呢从功的话呢，它也意味的是你必须要经过一次的挫折，那才能够获得成功。那么这也意味的是你必须要有经历多一道的这个考验，所以你必须要。 呃，让自己有多一点的耐心跟毅力哦，你要去磨磨合自己的这个呃，所以呢，在这个礼拜呢，我们要留意的天数有两天，是周一以及周三。那么在感情的部分呢，在这个礼拜，我们的开运花是杏树，杏树呢，大约是在八月的时候呢，会结黄色的果实，那么它的。 样子有点像李子，味道也相当的不错，做成果酱也相当的好吃。所以呢，它的这个花语呢也是结食，因此呢，受到它的祝福呢，也意味的是说，你在这个礼拜，你在这个礼拜呢，你就可以呃得到一个你想要的这种果实哦。 而且你希望呢，可以透过呢一个愿意跟你一起耕耘，还有呢一起跟你一起就是能够呃落落大方，哈，然后能够愿意接受你的这个各式各样的这个呃优点跟缺点的人呢，来建立家庭跟生活。 好的，那么以上呢是针对当周的生肖呢所要留意的事项。再来呢，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属龙的朋友，第二名是属狗的朋友，而第一名呢是属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢。 在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，我们在心智上呢比较容易受到深层感情的影响哦，所以呢，我们的潜意识呢会非常的强烈，容易会有一些偏见，导致呢我们的这个主观意识会特别的强烈，所以这一点呢要特别的注意哦。再加上在水逆期间呢，尤其是在呃十号之后。 五月十号之后，这个水逆的影响呢，会让你们呢更加的感性哦，做事呢常常会以感感情的这个线呢为依托，少了这个理性的判断点，所以你会非常重视家人朋友的想法跟感受，所以你会先满足他们的情感的要求，再来考虑你个人的需求。那么这样的一个状况之下呢？ 虽然牺牲奉献精神不是错的，但是呢，你会把这个不安全感呢，就全部都框在自己身上，或者是转移到你的另外一半身上了，哦，所以也比较容易呢，对于过往的事情，哦，或者是把思想呢，容易停留在过去的时光，而不去接受眼前的一些事实。 所以，针对这三个生肖的朋友呢，在当中呢，你如果要针对感情的部分想要提升好温度或是加温的话呢，最重要的就是呢，第一个要先一起去回顾你们过去有一起去经历的事情，比如说一起造访你们一起去过的地方，呃，然后一起一起吃过饭的地方，一起玩过饭玩过旅游过的地方。 哦，或或者一起看过去的照片，来让过去的一些点点滴滴跟回忆呢，再次的软入心头。那这样子呢，就可以有点类似让你们 travel back 到过去，然后呢，重新的让你们回到那一段时光，好，来让这个感情的这个需求呢，可以从这边弥补掉，而不会透过别人的感情需求，哦，来去。 呃，影响到你们之间，那这样子就可以让你们的感情呢，同时升温也不受影响喽。好的，以上呢是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友们请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，也同时记得帮老师分享出去。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网。 好，联系老师，以及透过下方的预约表格跟老师预约线上咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周准时再见喽，拜拜。